छेत्री म एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु रहेछ उनको अर्कै चाह बुझ्नै सकिएन यार रहेछ उनको अर्कै चाह बुझ्नै सकिएन यार बाहिर मायाभित्र डाहा बुझ्नै सकिएन यार रहेछ उनको अर्कै चाह बुझ्नै सकिएन यार बाहिर मायाभित्र डाहा बुझ्नै सकिएन यार तिम्रो पहिरन र संस्कारमा धेरै फरक छ तिम्रो पहिरन र संस्कारमा धेरै फरक छ मगर हौ या शाह बुझ्नै सकिएन यार मगर हौ या शाह बुझ्नै सकिएन यार बा आमाको आशीर्वाद लिएर त हिँडियो बा आमाको आशीर्वाद लिएर त हिँडियो पुगिएको छ खै कहाँ बुझ्नै सकिएन यार पुगिएको छ खै कहाँ बुझ्नै सकिएन यार जन्ती देखे डोली देखे देखे तिमीलाई पनि जन्ती देखे डोली देखे देखे तिमीलाई पनि हो र साँच्चै तिम्रो विवाह बुझ्नै सकिन यार हो र साँच्चै तिम्रो विवाह बुझ्नै सकिन यार टुप्पोमा बसेर फेदतिर काट्ने महाकवि कालिदास टुप्पोमा बसेर फेद काट फेदतिर काट्ने महाकवि कालिदास मूर्ख थिए कि रिसाहा बुझ्नै सकिएन यार मूर्ख थिए कि रिसाहा बुझ्नै सकिएन यार रहेछ उनको अर्कै चाह बुझ्नै सकिएन यार बाहिर माया भित्र डहा बुझ्नै सकिएन यार धन्यवाद